si Marigit na katunggan Sa diin nagaluyo Hukong sa mga misis mo Di laging pakilala Ginhapos ang pagtuo Nagsimba sa ginoo Pagluso, hubon sa moro Santo Niño nagmilagro Mga away walak nagpapikok Hilway madinalakon Nang mataw ay pagmalinong Pagpangabuhi sa unang manggan Nalusay mga mata ko Panamok sa mga kuweba Nga saranggit mga bungyon Maaniyag ang lalang tao Husay nga sa ilog Ang tanan nagabuylog Subuman sa sinulog Ang kasadya na batsyagan Nagsinab sa udyakan Kayang banwa ng hindakpan Wa bungasang kauswagan Tututuan nagtulubo Baligyan Bakit mong mga dalan Umuluyok na kadamo Manginhulukaan Sa salak niyang pagkahanginan Nahingat lang na nagpapuklak Dakban mo sa nabagaknan Maglulok pandalya Mga pagbuot sa tapuha Pagdilaw agapabakot May paglaw